Tak jest. W prawą rączkę trzymamy kciuk po długości. Teraz proste uderzenie. Ręka prosto, luźna rączka. Zginamy ją w łokciu, bat idzie za panią i do przodu, ale nie ciągnąć ręki na dół, bo bicz się zawinie i będzie ciężko usiąść w samochodzie. Za siebie i do przodu. I tu zostawiamy rączkę. Dobra? To zginamy rękę, trzymamy tak jak teraz. Ja przygotuję patyczki. Zobaczymy, czy da Pani sobie radę. To jest taki dosyć prosty klik. Trafić w moją rękę. Mo mocniej i gdzieś tu, żebym wiedział, że da Pani radę. Ale nie, nie, nie za siebie, prostorączka. O, właśnie. I jedziemy. No, na radę. A jakieś brawa dla Pani? Tu jest ok, tam z tyłu oszczędzają. Mąż jest na węglowi, czy nie ma męża? A kręć. To zaraz będę się mścił, także jak pani nie trafi, tu. Nie tu, teraz tu. Jeszcze nic pani nie zrobiłem. Prawie. Dobra, szefowa. To jest proste. Niech pani nie myśli. Jak ma pani na imię? Brawo dla pani Grażyny! E, pani Grażynko, spokojnie, niech pani zostanie. Dla pani Grażynki mam styropian. Pokażemy jak można pięknie nim obcinać. E, pani Grażynko, którą Pani ręką pisze? Prawą. To tą Pani zostawię. <laughs> Chwytamy w lewą rączkę. Wyprostowana. Nie bać się, jak trafi to i tak palce łudne. Trzymamy tak jak teraz. E, pani Grażynko, ile mam strzałów? Raz, dwa, trzy, cztery, ile? Pięć. Proszę, jaka konkretna kobieta. On się nie obrazi, taka konkretna. I jedziemy. Trzymamy rączkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Duże brawa! Pani Grażyna! To na razie wyrzucić, bardziej się ukłonimy. Dostała Pani większe brawa niż ja. <laughs> To teraz poproszę jeszcze jedną Panią. Nie ma odważnych? Będę wybierał znowu. Czy ja zawsze muszę tak, coś, tak, coś nie gdzieś zrobić? Się. E, młodzieńcze, popilnuj mamie portfela, a mamy zabiorę na Nie bój się, mamy cię oddam w jednym kawałku.